tirik na tirik ang araw eh. Alas 12. Woohoo! Lalabas na naman ng mga pabibi. Hmm. Eh, eh, eh, Madilim ba? Nah. Itu. Parang aja, pakai sayap. Spaghetti? long life. Kailangan niya long life. dapat may long <laughs> eh. Kukunin mo naman yung ID ng driver at ah. Mm, hindi. Nakapantanawaan. Ano? Punta na ba sa island? Yeah. Dito na. Kailan? Itapay lang. Oo! Pero, guys, nandito na kami. Hmm, nasa mall. May magnet tayo mamaya para namang maininit. Ah, nagpunta na tayo dito. Oh, si Arba yan? Ang cute naman. Oh. Yan yung birthday celebrate. Soon, soon. Ang ganda naman, rainbow. Rainbow. Saan ba yung pupunta kakainan natin? Uy, oh, yung t-shirt. Oh, ang gaganda. Ay, 1,000? Isa? Oh, sige. Ay, dyan ba? Dito na tayo kakain? Akala ko barbecue. Barbecue dito nga. Ah. Oh, Nag-order na yung kasama namin. Guys, mag-order tayo ng pagkiain natin. Mag-barbecue tapos may sabaw. Pero, tingnan nyo. Barbecue kami dito. 不好意思哦。右边是素食。 Oh, palisin mo na si robot. Oh! Ah, wow. Nandiyan na yung des dessert namin. Ang watermelon mo. Ang mahal-mahal nito. 2 plus. Tapos ganito pala kaliit. Ganito katigas. Ano? Oh. Ah. Nakakadini ay. Yung ano mo, mahuhulog yan. Ay. Sige. Kain ba? Mm. Usok talaga. One, two, three. Dessert na kami, hindi pa kami tapos. <laughs> Overripe na? Hmm. Malambot. Ito masarap. anak. <laughs> Kaya na. Ba, tumulong ka din eh. Marami pa talaga. Ay, sa'yo talaga yan mga ano, yung mga bago. Ay. Ay. Tapos na yung amin. Mm. Sa'yo talaga yan. Hindi ah. Hmm. Masarap. Versus siya lang ano namin na. Hmm. Ang Nagkaroon. Mas lalamig, lalamigin ka pag maubos mo yung ano. Masarap strawberry. problem. Hindi ko naman malasahan ang watermelon. Strawberry. Hmm. Basta ano ang strawberry? Hindi na nalig na ako. Black milk. Walang dami pa. Sayang hindi maubos. Maubos mo na. Mag-order pa ng hidden tea. Ilagay mo na ulit. Oo, para mabuksan nila. <laughs> sarap buhay dun sa kabila. Pinaswerte ah. Ay, <laughs> mga kasama ko butot sa butot lang. Dayan ko. talaga lahat ka. Kaya mo yan? No. Kumain ka na ng color mo? Masarap to, crispy. dito kami sa Carrefour. Jalan-jalan para <laughs> para bumabang mga kinain namin. Marami pa akong bra. Bra. Face mask. Wala na akong face mask. mahal. Mahal pa rin ano? So, yan yung, ano, yung kasama naming Taiwanese guys. Mamimili daw siya. Sasabahan namin. Ah, ganyan. O, ayan pala eh. Pwede yung... Manang 400. 400? Mahal 400.